तुझ्या कितले म्हण तुझे पिटर पाऊल मार बारीक चितून বিচার তুমি কি ঠিক माग रे कोण तुका दाखयतलो म्हज्या पुता मागणे कर बाबा तुझ्या सांगाताक मागणे करून आम्ही पळयले ते कुणाय बसून आम्ही त्या